私は前のことが大好きなのПрости. Прости, мне надо идти. идем по ковру свежевыпавшего снега, не оставляя следов. Идем и думаем. Однажды мы снова будем любоваться сакурой вместе.